نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها فهمنا يعني إيه بلادي تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي بنحبك يا مصر احنا اللي طول حياتنا ونحمي أرضها في